домофон-то? посмотрите, смотрите, как домофон. Это кто? А? Открывайте! <laughs> Открывайте давай. Это не я боюсь, прячь. Открывай, ну, Максим. Максим, не бойся. Открывай. Здравствуйте, детишки! Ура! Вы меня ждали? Ждали, ждали, ждали! У нас есть елочка. Елочка красивая. Давай. Пойдемте. Пойдемте, пойдемте. А на елочку. Да подожди. Ну, а где у нас Максим-то? Максим, не рассказывайте в детстве. Толь, давай ты первый. Давай. Елка новогодняя. Елка новогодняя. Выключилась. У меня в комнате. Елка новогодняя в комнате стоит. И блестя игрушками с нами говорит. Елка вспоминает... Вспоминает елочка, грустный зимний лес. Полных звонких песенок, сказок и чудес. Елка новогодняя, не грусти ты зря. Мы твои веселые, верные друзья. Это сверкай же радуга, радуга праздничная для нас. Вот счастливая елочка, как и мы сейчас. Молодец. Ой, молодец. Теперь ты. Если кончится мороз, снег оставит белый, что же Дедушка Мороз бедный будет делать? Побежит с него вода лучиками на пол, и из бороды его тогда тоже станет капать. Добрый Дедушка Мороз, миленький, любименький, спрятался Дедушка Мороз в нашем холодильнике. <laughs> Похлопайте хоть, похлопайте. Молодцы какие. Ну давайте. В тихом парке на аллее расцвели тюльпаны ярко. Там... Вечный там. Вечный там огонь горит, там всегда весело. Я не Бесконечно низко у подножки обелиска. Наш клинок расцвел на нем, жаркий пламенем огнем. Лишь нас защищали, лишись они а за нас отдали. Захоронив в сердцах свет... память. Да, свет, светлую. Давайте поможем. Чего у него там так в этом в мешке-то так Дедушка много? Мороз. Запутался, устал, пока устал, поднимался на 12 устал, этаж. Да. Ой, как спасибо хоть скажите. Спасибо замечательный Ну, а теперь... Так, а кто здесь Рома? Рома, письмо я твое получил. Ты что в письме просил? Алмазный меч Стива. Алмазный меч. И для братиков своих да. алмазный меч ты просил. Да. Вот этого я не забыл. Очень молодец, что даже для братьев своих позаботился. Дедушка Мороз, а сколько тебе лет? Не отвлекай. Хитрый какой будешь. Будешь, будешь вот. много знать, состаришься. Алмазные мечи, как просили, я все исполнил. А вас, ребята, как зовут? Меня Анатолий, а Максим. А тебя? Максим. Максим. А вы откуда? Из, из Кунгура. У, Кунгур, как далеко. Вы письма писали? Да. Ваших писем я пока не получал. Но Праздник еще не кончился. Я их еще получу, и подарки свои вы тоже получите. Еще же Рождество будет. Рождество будет, и там с вами увидимся. Да, ребят? Да, дедушка Мороз. Ура! Молодец, спасибо, спасибо, скажите хором. Три-четыре. Спасибо. Спасибо. спасибо. спасибо. Молодец, дедушка Мороз. Так, еще у меня тут есть подарочки. Так, это Катя. Кто тут Катя? А, рассказывай стишок. Стишок. Я не знаю стихов, дед. Значит, не получишь подарок. Ну, давай просто так. Для Кати скидка. скидка. Молодец. Тихо, тихо, тихо. Молодец. Прямо там. Я не знаю. А Ирина, тоже пускай.